Например, эффект x1. Ну, здесь, соответственно, столбик x, поскольку находимся мы в строчке x1, поэтому это эффект x1. Считается как разница между v, об этом сейчас скажу, и vx, то есть логарифмом от среднего геометрического всех а, профилей частот всех профилей, в которых задействован x1. Что же такое величина v? Это базовая величина, от которой, собственно говоря, мы и отталкиваемся при оценке силы или слабости эффекта. В данном случае, а, в данном толковании, которое основано на классической работе Аптона. Вот, собственно говоря, на этой работе. Вот этой базой является а, средний логарифм от всех частот или от частот всех профилей представленных в нашей выборке. В том числе и тех, частота которых равна нулю, поскольку, например, профиль x1, y1, z1 в выборке он равен нулю. Здесь у нас он равен 50 в силу добавления а, для удобства расчетов 50. Итак, средняя геометрическая от всех частот – и потом от него взят логарифм. Собственно говоря, эта величина в толковании Аптона и выступает в роли константы, относительно которой мы оцениваем величины эффектов. Другими словами, мы берем как бы усредненную частоту, только усредненную не среднеарифметической, а средней геометрической. Берем от этой средней геометрической частоты логарифм. Она, собственно говоря, является базой. Если какой-то эффект заставляет частоту сильно увеличиваться или уменьшаться относительно данной базы, мы считаем этот эффект значимым. Если же э, серьезной добавки или наоборот уменьшения частоты для какого-либо профиля относительно базовой величины не происходит, значит статистически незначима величина того или иного эффекта.